آهنگ موقع سهر بخش اول صفحه چهل در این کتاب موقع سهر به دو بخش تقسیم شده یک بخش که شامل قسمت درآمد ماهور و گوشه شکسته هست که از خط شیشم میزان سوم شروع میشه در این قطعه از وزن 6 چهار استفاده کرده بهتر بود البته از وزن شش استفاده کنیم چون سرعت موقع سهر به اندازه ای هست که ما بتونیم اون رو با 6 8 نوت کنیم و جان معمولا برای دو ضربی های خیلی تر استفاده میشه در نظر داشته باشیم که میزان های ساده میزان هایی هستند که صورت کسرشون دو، سه و چهار به جز این دیگه میزان ساده وجود نداره مخرج کسر همواره یا عدد دو یا چهار یا هشت یا شونزده، یا سی و دو و و شست چهار خواهد که سی و دو و و چهار بسیار کم استفاده میشن اگر مخرج کسر در میزان ساده دو باشه واحد ضربمون سفیده اگر چهار باشه واحد ضربمون سیاهه اگر هشت باشه واحد ضرب چنگ اگر دولا چنگ بخواد باشه واحد ضربمون 16 خواهد بود و 32 میشه چنگ آخر در میزان ساده صورت کسر تعداد ضرب رو نشون میده مخرج کسر نوع ضرب دو چهارم میزان دو ضربی که هر ضرب اون یک سیاهه سه هشتا میزنی سه ضربه که هر ضربه اون یک چنگه و برای هر چنگ یک پا میزنی میزان چهار دوم میزان چهار ضربی که هر ضربه اون یک نوت سفیده اما هر موقع ما بیایم واحد ضرب میزان های ساده رو نقطه دار کنیم میزان ترکیبی رو به دست میاریم با نقطه دار کردن ضرب میزان ساده ما اومدیم هر کدوم از اونها رو یک کنیم برابر کردیم اگر بخوایم کسری بگیم سه دوم برابر کردیم برابر این باید خود کسری میزانمون هم ضرب در عدد سه دوم بکنیم به عنوان نمونه اگر دو چهارم رو بیایم بخوایم ترکیبش کنیم و واحد ضربمون رو بکنیم یک سیاه نقطه دار دو چهارم ضرب در سه دوم خواهد شد میشه 6 هشتم حالا اگر دو دوم داشته باشیم که یک میزان دو ضربیه هر ضربش یک سفیده مثل این تمرین بخوایم نقطه دارش کنیم واحد ضربمون رو یک سفید نقطه دار خواهد بود که بنابراین دو دوم مضرب در سه دوم خواهیم کرد و 6 چهار به دست میاد 6 رو نباید بگیم میزان 6 ضربی که هر ضربش یک سیاهه و برای هر سیاه یک پا بزنیم در 6 چهارم ما باید برای هر سفید نقطه دار یک پا بزنیم در کتاب اشتباهاً اومده نوشته سیاه مساوی با 144 که مترونوم اگر بخواد روی این عدد قرار بگیره و ما بخوایم طبق این عمل کنیم باید حتما در هر پا سه تا شماره سیاه داشته باشیم و بشمانیم یک دو سه چهار پنج شیش پای اول شامل سود سفید در میزان اول و دو سیاه پای دوممون از دو دومی شروع میشه و شامل دوی بعد از اون و سکوت بعد از اون خواهد یک دو سه چهار پنج شیش و هر کدوم از این شماره ها یک سیاه ما خواهد بهتر بود بالا این قطعه می نوشت سفید نقطه دار برابر است با چهل و هشت که اون وقت سرعت هر سیاه که سه برابر سرعت هر سفید نقطه دار هست 144 خواهد در این قطعه ابتدا جمله آغازین از سل به دو شروع میکنه سل دو دو دو دو سی دو این حرکت چهارم از سل به دو معمولا در بیات اصفهان در, در ماهور و در برخی دسته ها کاربرد زیادی داره تکرار این جمله که انجام شد جمله بعدی ما رو به سمت گشایش میبره و یک اشاره به گشایش میکنه دو می می دو لا سل که در یک فضای تعلیقی قرار میده در خط سوم دقیقا جمله اول رو داریم با این بود که آخرش رو دو خط میشه و فضا آرامش پیدا میکنه دو می دو دو جمله بعدیمون از فا آغاز میشه که این تم در این مجموعه یک پله بالاتر هم در خط بعدی اجرا خواهد شد در قسمت دوم مرغ سهر هم در گوشه دلکش دو بار یک بار از پرده سی بمال و یک بار از پرده دو تکرار خواهد شد پس به فیگورش توجه کنیم فا فا می ره می دو ره می فا می دو بعد از اینکه دوبار تکرار شد انگشت سوم رو میاریم رو سل و همون رو یک پله بالاتر سل سل فا می فا ره می فا سل می فا می جمله فرود دو سی دو انگشت سوم میاد رو سل شکسته رو شروع میکنیم ما رو به سمت افشاری سل میبره و میکرون داریم سل سل سل سل فا فا سل میکرون بعد از اینکه تکرار شد انگشت اولمون از فا فرود رو شکل میده مثل پیش در آمد فا لا سل می دیادی می سل فا ره فا می با یه برش رو به سمت سل میایم تا بتونیم دوباره همین جمله که شروع کرده بودیم برای فرود از می این بار شروع کنیم دو فا فاصل که از ره می یک یک حرکت میکنیم می سل فا می دو لسی دو جمله پایانی هست پس این انگاره فا لسل یه بار از فا یه بار از می یه بار از ره بعد از جمله گذره برشو دوباره یه بار از می یه بار از ره تکرار میشه تا جمله فرود رو میشنویم sol, do, do, do, do, la, si, do, sol. so so so اگر به من طبق کتاب این رو با سرعت 144 یعنی برای هر سیاه اجرا کنیم مترونوم رو به 144 قرار میدیم بیتش رو بهتر بذاریم روی 6 که از سر هر 6 تا ضربه ابتدای هر میزان رو برای ما مشخص کنیم یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش دو دو دو دو اگر دیدیم این حالت گمراه میکنه بهتره که اون حالت درست رو یعنی سفید نقطه رو برابر 48 قرار بدیم و بزنیم با 48 اجرا میکنیم مرغ سهر Sure. Música Música